Jakie książki zabrać na wakacje? Może chcesz zrzucić z siebie szaleńczy tempo pracy, życia i przystanąć, być obecnym. Polecam Ci trzy książki. Pierwsza to Kwadrans Uważności, z prostymi ćwiczeniami, od których warto rozpocząć każdy wakacyjny dzień. Na przykład siadasz i delektujesz się dźwiękami wokół siebie. Albo skupiasz się na oddechu. I tym podobne. Gwarantuję Ci, że dzięki ćwiczeniom zasmakujesz życia i poczujesz, co znaczy być obecnym Druga to Mały Książę. To instrukcja obsługi człowieka zawarta na kilkudziesięciu kartkach bajki dla dzieci. Najważniejsze, co potrzebujesz wiedzieć o wychowaniu, zarządzaniu, relacjach, zostało tam napisane. Całe spektrum tematów, od umysłowości bankierów, poprzez mechanizmy show biznesu, aż po kwestie miłości i lojalności. Trzecia książka to Śpiew ptaka Antonego de Mello, który z darem dystansu i humoru pokazuje problemy i życie w innej perspektywie, czyli tak out of the box – Demelo prowokuje do pytań, kwestionuje prawdy oczywiste i zmusza do wysilenia się i odpowiedzenia sobie samemu na pytania, a co jest dla mnie ważne, w co wierzę, czy rzeczy są takimi, jakimi się powierzchownie wydają. To poniżej jest link do wyszukiwarki księgarni. Ten pakiet książek jest wakacyjnie lekki, ale ma szansę pomóc Ci zatrzymać się i pomóc, by być obecnym tu i teraz.